vi voglio presentare un semplice modo per registrare con un'applicazione che è online per mobile che si chiama Clip. Esiste quindi l'applicazione per, eh, eh per, eh, Android in Google Play, come vedete, ed esiste una app per iOS in iTunes. non è indispensabile eh, registrarsi, ma io l'ho fatto perché posso quindi andare in setting e a settare su, eh, sul pubblico il mio profilo così che possa ricevere commenti e voti e, ehm, eh, che questo è, in genere il profilo di default è privato. Ok, ritorno adesso alla pagina della registrazione come vedete sarebbe anche possibile mh, il, eh, uploadare un file per, perché possa essere registrato ma eh, io voglio registrare la mia voce e uh, leggere un uh, piccolo brano tratto da uh, Irving Goffman Stigma e quindi adesso procedo con una piccola registrazione un ah. attimo clicco su start recording stigma e l'identità sociale di Irving Goffman i greci che sembra fossero molto versati nell'uso dei mezzi di comunicazione visiva furono i primi a servirsi della parola stigma per indicare quei segni fisici che vengono associati agli aspetti insoliti e criticabili della condizione morale di chi li ha. Questi segni venivano incisi col coltello o impressi a fuoco nel corpo e rendevano chiaro a tutti che chi li portava era uno schiavo un criminale un traditore o comunque una persona assegnata un paria che doveva essere evitato specialmente nei luoghi pubblici potrei tornare indietro a sentire il mio eh, messaggio o a ehm, condividerlo. Condivido, lo stai elaborando. un po' Quasi ci siamo, siamo al 76, 78, 80. Sta succedendo? Adesso dovrebbe, dovrebbe comparire il messaggio. Mi ah, chiede di mettere un titolo. Io scriverò stigma. sotto posso mettere da Irving Goffman giusto scelgo il genere education e faccio save Questo è il eh, file del prodotto stigma, come vedete. Ora eh, posso eh, embeddarlo nei miei siti o posso eh, avere il link da inviare o ancora condividerlo sui social. Ve lo consiglio. Ciao.